Все в шоке. Малыши, смотрите, какой тут папа большой. Че, вынуть одного? Да. Братик и сестренка у нас тут. Вот они какие. Боксиш, боишься? Сади, говорит, меня обратно в коробку. искать место, куда прятаться. Куда в Захаре? 没有。 thank you